Bueno, niri egokitu zait e, uri errutik handiren aurkezpen egitea, eta lehen ez dugu azterik izan, e, e, Teresak, e, bueno, danok asmoa izan dugu, bera, zuei e, besoa altxatzeko, ez, bueno, galderak egin, eta, bueno, ian hor dago nagoz, nor ez dago nagoz, eta nire galdera da, hemen badago nor daik e, uri ezagutzen ez dugu? Ez, ez da. Eh, oso laburten, bueno, idatzetan ez da laburtena. Eh, Idatzeta e, dotadan irakurtzeko betarroko da ez dut. Beraz, mm, ez. Ez dut erabiltiko. Eh, uri ezagutzen ez eh, duen ikenen ez dago, bai? Eh, gure irakasle izan da, irakasle, irakasle, maistra, laguna dugu, material dintzen ibilitakoa, bai, kurrikulumen garapenean ere ibilitakoa, ibilbide luzekoa, ibilbide luzekoa, eragin handiko emakumea, bai, artikuloak, liburuak, ez ditut aipatuko. Laburpen, laburpena egingo Manuela, esan diot, eta behira, mm, e, eh, uriri eh, eh, esan daitezkenak hemen ditut idatuta, baina bat ez behar bukararekin geratzen Eta lehen esan dudanarekin. Gure irakaslea, gure maestra, gure laguna, eta erabaki didaktiko metodologikoei buruz, hitz egitera etorri zaigu. Ordu bete ezarekiko da hori, bukaeran 10 bat minutu lagako ditugu galderarik baldin badu zen, bai? Egiteko tartetxo hori izan dugu beraz disfruta esasue berarekin eta itzuldu egin eh alako mm, ia positiva doctor eta ekarri ondio tipo casi no ni casi de tener eta ni Tras hau, tal kuitatia, ni ha de poder contar aquí, estaba apenas chegou ufuna. Ni da izan zuten, estaban bat, 7.5. Tal pauzos, seis calaos. Que viu la vendia volta, a voz sin va bajada bueno, esa tenoan eh tontakeria. E, eh, PowerPointa ez dela nire maitasunezko tresna. Eta, egia da, mm, hitz egiten ari zarelarik, berotu egiten zara, lotu egiten dituzte gauzak, eta orduan, hor, nola, baiteko distortiba Orduan, barkatuko dira zolakoa, onakorik gertatzen bada, nik posik nago natortzaetik, gustatzen zait, uste, getxo lingue referentzia, gune bat urtietan, hemengo jendeak adelak eta maitek egindako eraikitako gunea, danontzako danon izkuntzei dedikatetako gune garrantzitsua, eta ba, horret eta sentitzen nahi deitua izaten nahi zenean, eta bada ez da lehenbiziko aldiz, eta posik etorren Eta aldi berean, ba, kompromesua da, kompromesua zen, maten du, hemen gauzak sendo eta serio eta izan berri da normalean, bai, baina betxorin gura leku guztietatik zatuzte, maila guztietatik, eta danontzako hitz egitea ez da gauza besa. E, solaskiria norden jakin da, solaskiria da aurrezkuntzatik hasita batzilergo noraino jan. Eta denontzako gaia garatzea, e, erresa ez izateak esan nahi du, e, buruko minan diak emate ditula. Nizagetu naiz, zuek buruan zaitu usteet, pentsatut bat ez lehen eskuntzako jendearekin. Baina uste dut esango du dana, oroa, danon, eh, danok, mm, egin dezakezuela irakurketa eta zuen egoeretara egokiko. Egokiko ziratzen ba E, Nire, itzak bukaeran, gustatuko zait asko eh, zuen galderi erantzutea posible dudan neurian, eta baita ere zuen ekarpena entzute. Beraz, hasiko naz. Hasiko ez... Ah, bai, ontan, hemen dago. Hau da daukagun, daukagun dema. Denbora berean hiru hizkuntza irakatsi eta gatozen lekutik bat irakasten genuen hilo tempore, areago bi hizkuntza irakatsi behar izan dugu, eta orain hiru eta oso denbora berean. Beraz milagro egin dugu bai. Honek eskatzen du, honek eskatzen du, hobetu. Derri hobetu behar dugu, egiten modua, baldin eta gure badugu politikoen propaganda energetika parte, benetan seriotan gure bat dugu eh, izkuntza mailetan, edo hizkuntzetan maila ona lortu behar dugu gure jokabidea zorrostu eta gure egiten moduei e, egiten modu onenei etekinatu. Orduan, e, daukagun eskakizuna handia da eta zeregina ere eskakizuna bezain handi izan behar eh, dut. Orduan, e, nik usteot, hemendik aurrera gure prozesuak hobetzea dela puntua. Nola hobetu egiten duguna, nola, egiten duguna, nola hobetu. Nola etekin ikatara egiten duguna. Eta, bueno, hori da gaur nire asmoa san, honen inguruan boelta batzuk ematea zuten batera, eta, ia, gauza interesgarri dikateratzen den dugu. Horretarako pentsatu dut, azira, gidoia, onelako sizten da, azira baten, pentsatzen eman, interesa izango zela, noe garapen horri, edo ondo aitekin ateratze horri, oztopo egiten dioten usteak errebizatzea, begiratzea komeniko litzatekeela. Gure lana oztopatzen duten sasi jakintzat E, e, jakintza tematen ditugu, zekulan, ez hor, erakin handia daukaten, ez eta, ah, ez da, zekulan, aztertzen zen da, Eta horren horietako batzuri behitzat begiratuko diet, diet piskatxo baten, eta gero hago sartuko naiz gure bete beharretan. Eta gure bete beharrak markatua da, e, eh, kurrikulumak markatuak dira, eta badira bi eta komunikatzeko kompetentzia garatu behar dugula, eta ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia ere garatu behar dugula. Horrek aldaketak eskatzen ditu ikasleen gan, ikasleekin egin dugune, dugunetan, baina baita ere gure gan, irakasleon jokabideetan eta irakasleon profesionalizatze edo lan egiten moduan, eta gure arteko adoz tazuletan eta ah, bueno, ba, kontua honetaz zitzen dugu ikarrekin jokatzean eta metodologiaren pautak nola, nola adostu ere izango da itxutuko dutan azken puntu. Zaziegia zazatu da. Esaten den bada, umentzak oso rezadala izkuntzak ikastea. Oso rezadala. Bada, azkaldiko artikulo oso ezaguna, e, hau ikat gora jatzen duna, baina jendeak, ala ere, hau dire benetako uste, uste sendoa. Oso arrotuta daude, eta, bueno, badirudi, eh, esperantza horrek jendeak bihatzen ditu launeak eta hau ikasi dut eta bestia ikasi dut nik ez baina nire da bat hau eta bestia eta bestia eta bestia ikasi dut izkuntza guztiak ingo ikusten, bueno, Eta hori egiten duenak ez du pentsatzen benetan ari instala izkuntza ikasten ez ume izan da ere umeek denbora luzea behar dutela eta gu gara horrekin konsienta ama bost, ama zei, ama zazki urtekin amaitzen dutenek ere, izkuntzak norain menderatzen duten, bigarren izkuntzaren kaso nahi nahi. Denbora guztian, nik batez ere, bigarren izkuntza daltak duruan, eta batez ere, euskara daltak duruan. E, alde batetik hori da, eta, eta hori da, ba, pentsatzen dalako, e, izkuntza izkuntzak edo zein umek, txikitan, izkuntza hizkuntzaren presentzian egon eta hizkuntzaren azpian dauden legeak ateratzen jakingo duela konturatu da. Hau da, e, gar, konfiantza handia e, da, pentsamendu edo ikaskuntza ez, e, ez esplizituarekin, inkonzientearekin. Berez, umek esaten ikasten dute, imitazioz ikasten dute, baina ez imitazioz nagusiki, baizik eta entzutun dago guztietan azpian dauten elementu komunak edo egitura komunak ateratzeko gai dira. Ze buruak, gure buruak, badu horretarako diseinu diseinatuta dago hortan, gai gara izakio izkuntzen azpian dauden egiturak harrapatzeko. Baina eta ona baina baina hori gertatzen da baldin eta baldintza nahikoak ematen diren. Eta baldintza nahikoak gire kantitatea ondiz entzun behar dala izkuntza hori benetan lege guztiak atera alizatuko. Eta lege horiek konturatu gabe zure egiteko eta lege horiekin hitz egin alizateko. Lehen izkuntzan unek hitz egiten duten hasten direnean zuzenketa batzuk egiten zizkie, eta saiatu egiten dira, eta ez dakite ondo non mozten eta burura, burutazioak eta hipotesiak egiten dituzte, eta heldue eh, nagusiek inguruak, denbora guztian elikatu egiten ditu asko itzeginaz, eta baita ere gauza batzuk zuzen izaten da ume bat bakarra eta bat bakarra edo bi edo hiru edo lau ja holako asko gehiagorik ez da izaten familietan ez da hau da inguru txikiak non umearen inguruan helduak dauden hizkuntza likatzen hori ez da eskola eskola beste zeharo gauza egoera e, eh, inguru diferentea da da pertsona bat normalean pertsona bat hogei edo hogeita umeekin bakoitzak ez du izango eh, etxekoak dituen baldintzak. Bakoitzarekin ez du hitz du irakasle horrek ezin du eta honek egiten du diferentzia eta honek baldintzatzen du ikaskuntza. Hizkuntzak erres ikasten dira baldin eta etxean bazen bezala egingo basina. Hau da, testu inguru naturalean esaten zai horri eta testu inguru natural hori ez dagoen bitartean ezin daiteke konfiatu gehiegi berez aterako dituztela hizkuntzaren azpian dauden lege horiek, ara horiek, morfosintaksial irateken horiek, eta ez da ere iztegi zabala handia handia, baldin eta aukera nahikorik ez baita aukate, eh, hain ez Orduan, posibilitateak murriztutak gelditzen dira, eta horrek horrek dakar, sistematikoki izkuntzaren elementu batzuetaz, kanpotik gogoratu beharra, zuzendu beharra, eta irakatsi beharra. Eta ona dator, hor duen, gramatikarik ez da ikasi behar, bigarren sasi ideia. Gramatikarik ez da ikasi behar. Ba, gramatika zer den, ez dugu esan, ez, ez dut esan, baina atzean editu da, gramatikalizateke esaten dugun guztiaren azpian dagoena, zein da, izkuntzaren eskeletoa, azpian nola egiturak dagoen esaten duguna. Egiturak egote hori da gramatikak aztertzen duena. Eta hori, kaso batzuetan, adiraz egin behar da, azaldu egin behar da. Indarra egin behar da, arrapatzen. Zeumeak lehen hizkuntzatik abiatzen da, bigarrenak esatzean. Lehen izkuntzako gramatikak eragina dauka, hori da ezagutzen duena, eta orduan entzuten duen urrengo hizkuntza horren, nolabait, gida horrekin egiten du bigarren hizkuntzaren irakurketa. Beraz, gramatika irakatzi dara. Problema da, zer den gramatika irakastea eta nola irakasten den gramatika. Eka, gramatika ez nesetez mesedez, danok hemen gauden gehienu sufritu dugu, hainbeste sufritu dugu, ze gramatika terribleren irakaskuntza, ze ez dugu nahi du nuentzako lakorik ezta? Ados zabaitu dut. Terrible, izan da lako. gramatika esaten baduzu, umei e, araztea, pentsaraztea, izkuntzaren elementu batzutaz pentsaraztea, edo inoiz nola egiten den zerbait truko batzuk ematen dizkioztula, ados egin esan. Hau, laburki, gero hau, botatuko gara bat dira modua Hori da esan dugu da. Besteak, ez ideia da, belarrez ikasten dela, eta belarrez ikasten dela da, nik izegiten egiten dut eta entzuten dutena gelditu egiten zaio barruan. Eta hori ez da egia. Ez da egia eta oso garrantzitsua da jakitea ez dala egia. Eta dut danok irakasleok egiten dugu sinistuko bagenu egia dela. Aikia ez dugu hori sinisten guztiz. Baina irakaskuntza estilo tradizionalak egiten du, nire egiten ari ez zena momentu dutan. Hau da, nero eta zuek isibikor jaso. Eta jasotzen espazua zerrek gero. Bai? Hori da, irakaskuntra tradizionala. Batek daki, besteak entzuten dute, hau da, transmisio... Gainera, da, uste nahiko, nahiko kokoloa. Zer, zuk hitz egiten duzularik, ez du horrek ez zer ziurtatzen. Ez dakizu gainera bestaldean zer dagoen. Ikaslearen buruetan, baina horrez ez gain, kontua da, entzutea prozesu bat dela eta hitz egitea beste bat. Zeharo diferentia. diferentia. Eta mintzamenak baditu bere mintzamenak, idazmenak eta mintzamenak ekoizten ari gabiak. Eta bi mota diferente, bi denbora diferente eskatzen dutenak. Idaztean denbora daukagu, hastia daukagu idazteko, pentsatzeko, Baina hitz egitean, nio, geroago agertuko da hori, eta hitz egitean, harintasuna dut. Eta honek, bere kontua dut. Ba, hori da, errebizatu behar beste ideia, eta honek eragin handiak izango ditu jokabide metodologikoetan, eta bestea da, beste ideia oso zabala azken honetan, eta da, kontua komunikatzea. Ba, importantena da komunikatzea. Eta nire dut, ba, jago, ba, igual kontakeriak esateko egoa ba, komunikatzea. komunikatzen zer da, parkatu, zer esan nahi duzu komunikatzea. Ze, komunikatzen badi ba, gaur erbeldi esetxua dagoela, eta bihar ba, e, danok ikusten duguna, errat, danok ikusten duguna komunikatzeko ez da komunikazioa. Da, denbora emotea, alperri denbora emotea zen nahi dut eskola, ala ez. Bai? Begiristakoa dana, begiristakoa danak, Estu merezi ez merezi ez merezi diskursorik edo bai aurrezkuntza bai, aurrezkuntza nomea guztiak, demora guztian, egoa ze igual egiten du gaur, egiten da hori, galdera. Be, bai, galdetu dinoiz. Oso, galdera importantea da, galderak egitea, gauzari tonto benei galdetzea. Zegatik egualdiaren da horren importante eskoletan. Zerekin dauka lotura, badu lotura, eh? Pentsatu pare bat bidea e, bueno, realitatearekin konturatzea, badira, bat, eh, baina, guai, buelta pare bat eman gorri, eta batez ere buelta eman behar ez egunero gauza bera egiteari. Egunero, egunero, modu berean, baina ez egunero iru urterekin, egunero lau urterekin. Ez, egunero berdin iru lau bost urterekin. Ez da posible. Bai? asperdura, asperdura da hori, hori da interesik eza, izkuntza lotzea interes ezarekin. Eta nik interesatzen ez ematen bat zain, izkuntzaren bidez, izkuntza ez zait interesatzen. Izkuntzak interesabit, gauza interesgarriak bideratu behar. Eta orduan, e, eh, zarra eta berria, eren dinamika, maneiatu beharko dugu, jakinda ere errutinak, erritualak importanteak direla. Baina erritualetan, gogoratu, mesa adibidez, mesatan evangelio ere aldatu egiten da egin Bai, rollo bera da baina ez da bera, parkatu. Eta badeak hemen txen momentu honetan itzaldia ingo da, baina ez du egun egunero gertin zen ez da gai berberaz. Bai? Bueno, ba, askotan gure eskolak dire, mesa egun bereko evangelio izkutatzen dut. Hau da, hori zera nola bai, eh, benetazko egia. Hau da, benetazko egia, lehen zazi egia bazira, hau dira. Erabilera da, ezagutza egintza, da, izkuntza jakiteko behar duzuna da, izkuntza, era, izkuntza hori erabili, eta ez alderantziz. Gero, erabilera da, erabiliz ikasten da, ulertzak eta kanonizatzea. Sarritasunak, sarritasunak, ikaskizuna sendotzen du, kar, beste, beste gauza bada, da, eh, miztelanea egitea eskolan. Asko, askotan gure eskolak duen, zuek aipatu duzu ez nahi, zatitxo bat emin pizka bat, emin pizka bat, bat dudi, gure adala, da, miztelanea gauza, elkartzerik, lotzerik, erlazionatzerik, ez dugunean, ba, danak sartzen ditugu pakete betean eta ala. Oso interesgarria, uneak mugitzen, aktivitatea balitz mugitzea. Aktivitatea eskolan hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, aktivitate intelektualaz. Gure buruaren aktivitatea. Umeen guruaren eh, aktivitatea. Eta aktivitate horrek eukiko du, ona bada, errealitatean erroa burua dabi, zeo zer dagoelako interesgarri pentsatzeko. Hau da, ekintza interesgarriak egon dira. Baina, kontua ez da muitzea, kontua ez da gauza asko egitea. Berra da, gauza baten zentratu behar gara, egual hile betian, eh? gauza baten inguruan. Eta horrek sakontzen lagunduko digu. Baina, sakontze horrek ekarriko duna da, Impresionante, ¿verdad? bueno, adibintzan zaren, miscelania versus, versus koherentzia, lotura, gauzen arteko lotura. Eta gauzen arteko lotura, adibintzan, sarritasunaz, ikasteko zerbait, zerbait, eh, benetan ikasteko, hizkuntza ikasteko, behar duzu, erabiliko duzu hori erabiltzeko aukera handiak izatea, ez baten bakarrik, baten bitan horrengoak, eta aldala momentu, momentu zertarako eta egoera diferentetan. Eta hori da, zarritasun horrek egingo du ikasi duzuna, ikasi duzuna apur hori Baina honek ez du esan nahi ja gauza diferente egiten ibili behar dugu. Ezik eta sakundu behar dala ikasten dan guztietan. Eta sakuntzea dakar erabiltzen. Ausmerketa, ausmerketa metalinguistikoak ezagutza areagotzen dula dio. Zer da ausmerketa metalinguistikoa? Hortaz, bizka bat epatu dut lehen. Ausmerketa metalinguistikoa, metalinguistikoa meta delakoa da, nobera bere bai? Meta telebizta egiten dute, adibidez, programa horiek telebistan telebiztako programaz hitz egiten duten, telebiztako programaz. Hori, hori da meta telebizta, eh? Ba, meta izkuntza, meta linguistikoa da, hizkuntzari buruz hitz egiten duen izkuntza. Orduan, hausnarketa metalinguistikoa da, hausnartu, hizkuntzara biliz, hizkuntzari buruz diren gauzetaz. Bai? Hizkuntzari buruz. Artu hizkuntza eta hizkuntza hausnartu, hizkuntza hitz egin, hizkuntzari begiratu, hizkuntza analizatu, hizkuntza konparatu, hizkuntza hizkuntza. Zer, hau da, hain zuzen ere, egiten ez duguna. Hau, lotuko da orain etorriko beste gauza batekin. Baina hau egite beretasko egi hola. Aurrak eta mota egin mistikoa hizkuntzaren ezagutza areagotzen du. Izkuntzari begiratzea besterik ez dago hizkuntza ikasi gura da. Zenbat eta erabilera hobea eskatzen diogu personari, zenbat eta persona batek hobetu erabiltzen duen hizkuntza da hizkuntza horretas espada berea lehena, Baina lehenan ere bai, zenbat eta eskuntza horretaz gehiago dakizun, gehiago konturatu zaren nolako aldeak dauden, hau hola esatea edo ala esatean, noiz esaten da nola eta noiz hola, zenbat eta holako hau gehiago egin daukasun, areta hobeto erabiliko dozu izkuntza. Eta nartzenarketa metodikustikoa da eskolak egin behar duen lana, ezin bestekoa, benetan hizkuntzen erabilera hobetzen. Eta duan komunikatzea ere, bai, komunikazioak biltza da, problema da, nola, zer deni. Bueno, hemen, hau da legoguna, eski aurrekoan egin honitzen dira, honen antzerako parte bat ere bat zuen antzerako agosuzen, jala hemen gauza berririk erazmatzea, eh? Eta, eta, gai, urtean gara maztigu gai hau egin, eta? Eta, eta gaitasuna tekarra nahu, hau da, zein da lehena, Arrautza la ala oioa, ba, benetan, arrautza, arrautza erabilera, ba, arrautza erabilera, da Lehena erabilera. Hau da, oinez ibilita ikasten da ibiltzen, hitz egin ez ikasten da hitz egiten, eta idatziz idazten. Eta, eta irakurri zeratetzen, ez dago beste kanpotik egin goizki zerra, egin egin behar da ikasen izateko. Ezin daiteke pentsatu, gure ikasle ikasiko dutenik. Irakurtzen, baldin eta, liburutegik ezagoen, aukerarik ez irakurtzeko, eta bakarrik irakurtzen badute guk irugarren horri aldean, lehen iziko parrafoan irakurren artia esaten dugu. Eh, ez dago, ez dago, irakurtzen, eh, irakurtzen ikasten da, asko irakurtzen da. Itzeiten ikasten da, asko itzeiten da. kurrikulura ikusten zuten da, zenbat komplikatu zaitun lama, zenbat, ez da? Zalean maizu esatea oso rezazan, konparatu kasunen. Gaurko kontua da, hain beste, nik eskoletan ikusten zaitu zait, mariatuta, zoratuta, zoratuta. Nik ez dakidana da, berendan, zoramen horrek e, gauza puntxezkoenei dagokien, ala zarata asko dago. Eta orduan, bueno, hau bada arrotzetako bat. egin behar duguna da, hau, komunikatzeko kompetentzia garatu. Bai jaun, bai handi. Itzesko eta itzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da helburua. Bueno, horrekin ena sartuko, eh? Digitalekin bat ez zelako maila daukagun, beraz, ikutu ere ez ganoraz, ganoraz eta egoki komunikatu izateko, ganoraz eta egoki komunikatu alizateko, egoera personal, sozial eta akademikoetan. Eta nik esan nik orduan, solaskide ezagun eta ez ezagunekin, bakarrizketan eta elkarrizketan, barne munduaz eta kanpoko gaiaz, eguneroko gaiaz eta eskolako gaiaz, Danetas komunikatzen ikasi dute. Noiz, espero hori bide luzea da, eskolan hasten da oso goiz, irurtekin urtekin edo, hasten gara harinago, ere bai. Baina ka, bidea, ez, hemen ez dago eta izkuntzan beti gertatzen da gauza bera. Izkuntzan dana dago aldi berean, dana dago aldi berean. Mm, berra ez dugu egingo, non, non hasten zara satitzen irakatzi behar dana izkuntzaz? Izkuntza dana dago, hor denbora guztian, lau urterekin ere dana dago, ikin osoa hor testo oso bat dago, diskurso oso bat. E, no, nola, itzak ze, zila bat gara, horiek, ez dagoetan zer ikusirik dekin, eta gizakion esperientzarekin, horiek dira, norbaitek izkuntza izakuta, ateratako ondorio batzuk. Beste, komunikatzea beste gauza da. Komunikatzea da, esperientzia soziala izatea, soziala eta eta enobera dena, persona da. Eta esperientzia hori, nola bait guk, egin duguna da, zatitu, ordenatu gure lana errastu. Eta egiten dugu, e, bueno, modu eskota, normalean eskolan egiten dugu generokan, Baina eskolan generoka lantzen dugu, baina eskolan generoka eh, lantzen dugu hizkuntzaren atala lantzen dugunean. Eta sarritan hizkuntzaren atala aztertuta generoka aztertzen eh, lantzen dugunean, izkuntzari jaramon gitsi egiten zaio, bakarrik iztegiari izkatzu bat, eta beste gauza askorik ez, edukina, edukina da literatura eta hizkuntza arloan bai, edukina. Eta edukina oso importantea da, baina edukina ez da dana. Orduan, nik hemen eten pizka bat egin nahi nuke, esateko komunikatzea bi alderdi dela. Komunikatzea, ondo komunikatzeak dakar, zer komunikatzen duzun eta nola komunikatzen duzun. Adozen ondo zaret, ez da? Aspertuta badin badago persona, entzuten, ez duen naiz eta izugarri ondo interesgarria izan eh, ematen zaio gor gelditu da eta komunikatzeko kontua da eh, ez egokian esaten baduzu esatekoa daukasuna ondorioak zeharo diferentziak dira beraz, nola da izkuntzen izkuntzen estiketan nola da biltzen ez bakarrik zer zer, ere bai baina nola nola zer i egiten diogun. Jaramon, normalian, nik indarregin nahi dut nolako. Edukia, edukiak egiten digun aguri edozein gaietan, eta hau da, mate, matematika, gizazientzia, erantuzientzia, edozer irakasten ari garelari, hor dago hizkuntza, danok esaten dugu irakasle guztiak hizkuntza aratzen eta irakasle guztiak egiten dutena da, ondo egiten dutenean, behar bada parte hartzen eh, parte hartzea sustatu, baina beti ere kontua da irakasleen, oi, ikasleen, eh, irakasle edukiaz jabetu baitez. Edukia da guretzako importantena. Elkarrizketetan grabatzen baduzunik askotan eskoletan e, eh, eskoletako irakasle saioak eta grabatuta beti agertzen da problema bera, eta ez da gurea bakarrik normalean. Indurbiltze programetan, hau problema da, eta da, nagusiki gaiek hartzen dutela protagonismoa. Eta horrek zer egiten du? Horrek egiten du, hizkuntza hor dagoen ez beti dute, ikasi egiten dute, belarriz gehienetan, ikasi egiten dute materien bidez, eta egiten dena da, hizkuntza ez dara fintzen izkuntzaren akatzak hor daude, eh? izkuntza gogortuz doaz, eh, doaz, mila bider gaizki izan da ere, inok ez duelako begiratzen, importantena dela komunikazioa mantentzen. Bai? Komunikazioa horrela gulertuta. Eskoletan normalean, ez zailo ikasleari helburu argirik jartzen. Argi dauka, zer duen ikasi behar e, gaiaz, baina ez dauka argi horretan zer duen ikasi behar izkuntzaz. E, eh, bada materiala eta bada materiala eskoletan, hizkuntza eta, eta gaia lotu egiten dituna, gai arloa, arlogi hizkuntza eta, baina hortan hizkuntzak galdu egiten du. Ondo iratzen baduzue, gehienetan begiratzen diote bakarrik iztegiari. Eta nik ikasle asko ditut praktiketara joan eskola eskolatara e, praktiketara eta ikusten dut jarraitu egiten dala liburua, jarraitu gainetik importanteena beti ere. Hizkuntza lantzen dela pentsatuz, lantzen den bakarra dala, bakarra, ia bakarra, dala edukin. Idazten da, pizka bat, bai, hitz egiten da, bai, ez da zuzentzen hitz egiten, gaizki egiten dana normalean, eta horren atzen irakaseak baditugu jokabide batzuk oso tipiko direna, eh, oso, bueno, ni onda predikatzen ari nahi zurtietan, eh? eh irakasleak gaizki izandakoaren ostean ondo esateak, ez dira txarto dagoenik. Dio da da, ez duela eragin Edo oso eragin gutxi daukala. Ze irakasleok errepikatu egiten dugu edo zergatik ere. Gaizki izaten dutenean, errepikatu egiten dugu, ba, kontatzeko zeina estakeri izan duzu, izan duzu nuen. Edo, edo errepikatzen dugu aldaketa batzuk eginaz, guk hobetzen. Edo errepikatzen dugu arrazoia emateko. Edo errepikatzeak umeak gaizki izan da barna ostean arrepikatzeak, ez dio ez zerren berri ematen. Ez du harrapatzen, eta hortan grabazio asko ditut eta audio seriotan. Ez dute harrapatzen, normalean, ez badugu kontu bereziren bat jartzen, edo keinu bereziren bat, edo akordio txikiren bat ez badaukago ikarrekin, kontura daitezen gaizki izan dakoa, dala zerbait. Zerbait, zehazki hor. Zein markatuta edo markatu gabe. Bon, hau dire, mekanismo oinarrizkoak ez da momentua, eh? hemen ikatzen manaz gero desideratuko. Ezan nahi dudan da, hau dugula, hau dugula kontua. Kontua da, kompetentziaren ezaugarriak, garatzea eta hiru alde dituenak. Kompetentziak eh, eskatzen du, eta kompetente izatea zer den galdetuko balego, bueno, oinarrizta da, jariotasuna izatea, zuzentasuna izatea eta komplexutasunaz hitzegina izatea. Bai, ez lau esaldi txiki eta eta ideia simple. Ez behar da hiru gauza hauek izatea. Zergatik bat eta zergatik ez dira. Joango nahi, Jariotasunak, eskatzen du, jarritasunak eskatzen du solaskidea ezazpertzea, itxaroten. E, eh, persona batek hitz egiten badu, hain ez dira, hain durati, hain e, inseguru ze, ezin duela e, ideia behar den moduan adierazi espada iru minututan, solaskidea moztu egiten. Bu, irakasleok hau da landu behar duguna hau lan gogorra da ondo dakizuten bezala. Baina, hau da bana e, segurtasun hori jariotasunaren, jariotasunaren oitura, oda, jariotasuna lantzea. Eta horrek bi gauza dituatzean, ba, e, asko e, ekoiztu behar dela erraz eta da, guk planifikatu behar ditugula egoera itzegin ditzaten, itzegin dezaten, eta lagun dizai egun itzegiten, bat, eta bestea hori egiten dela molde sozialetan hau da generotan. Zer da generoa? Generoa dira, sozialki egiten diren hitz egiteko dauden moduak. Ikasi dute eguneroko gaiaz eta baita ere eskolako gaiaz. Orduan, bi, bi horiek behintzat, bi mutur horiek bete behar ditugu Egunerokoak, eta hemen literaturak lagundu egiten digu egunerokoak literaturak dakar errasago, jo eh, entrenatzeko, literaturak irakurtzeko, hartaz egiteko gure bizitza propio atzegiteko, baita esperientzia hitz egiteko eta hor eskolan modu asko daude, tutoretzak ikasita, baita ere, ez astelenetako elkarren berri ematearena hori errebizatu behar dut, gauza asko, egin, bai, nola egin dinamiko, nola egin... Eta moldeak dira, molde soziale ikasi behar dituzte. Danetan, jaiotasunerako oso importantea da esapideak esatea. Eta guk ez dizkigu ematen. Eta aurrezkuntzan gogoratuko duzu, dela urte batzuk, bazeudela material batzuk, esapideak eta ematen zituztenak eta entrenatu egiten zirenak. Bueno, ba, oi importantea. gu, esapide horiek, espaditu du, izkuntzatan olako eh, er, eroso merke eh, erre ateratzen diren ezapiderik espaltazu, asko zazer traketxan zara, asko zazer dorpeago hitz egitean, eta esperdura sortuko duzu, sortalaztiko duzu eh, angokoari. Bai? Orduan, jarriotasunaz hori zer. Par praktika aziran kontrolatua, baina gero eta, gero eta, zarritasunaren eraginez, gero eta harin gara joan zuzentasuna zer esan. Zuzentasunak badaukazen ikusirik bi gauzekin, bat eta nagusia morfo sintaktiarekin, alde sintaktikoarekin, eta bestea, iztegiarekin. Iztegia da lantzen duguna pizka bat. Pizka bat. Bueno, nagusia da iztegia, eh? ez astu iztegiaren garrantzia. Eta zer esan behar ez nahi du iztegiak euskaraz Euskara oso eskuntza tipuitua izan da, ez dakit izan. E, eh, bat ez izertan igertzen da hori, eguneroko, eguneroko eh, ezapide, eguneroko berbeta normalean, mila gauza, mila hitz propio izan direnak, erderak beteta izan direna mila hitz ezakigu esaten, eta gure izkuntza baditu, izan ditu edo sortu ditu. Uh, orduan, ala moduz egiten dugu, eta ala moduz egite horrekin, ala, euskaraz ala moduz egitea, egiteari ontzat ematea, zabalegi dago, hene guztiak. Ontzat ematea dugu euskaraz edo zelan egiteari, euskaraz egin nahikua, komunikatzen gara. Ba ez, bai? Ba ez euskona Eta hemen espadu gori zaintzen ez da sekura minon Eskola da hizkuntza zaintzeko eta ez, eta eta hizkuntzari hizkuntzari zorroztasuna emateko lekua. Eta behar bat gugan ikasi behar dugu. Baina ez duguna egin behar, ene ustez da, hau estalego bezala, problema hau estalego bezala egin. Bueno, e, iztegiak na, mila, mekanismo daude, iztegiari garrantzen bateko. Eskolan e, zerrendak egitetik, abedearen arabera antolatzeko izberriak, ikasle bakuntzari bere kuadernoan e, iztegiak egun bakoitzean ikasitakoa jartzeko. Bueno, nola da posible, orain, nola da posible iztegirik izagotea eskoletan, gelaten? Nola da posible? Ba, gertatzena, gertatzena eta iztegia izan behar denbora guztian esku artean ez behar dugun hori zer da nola esaten da nola esan ba, iztegia eta beste da zuzentasuna o e, eh, morfositak zeren nik osteot e, morfosintaxiarekin gertatzen da da oso politan ere laguna eta olako olako esan diak ez ditut, oza, sea, nizerronda dauzkat egin nik. E, eh, bueno, zuek zautzen dituzu oso, eh, erdararen kalkoa da, e, eh, zugarri zahal, eta, eta ez, ez, ez, ez da behar bezala, bueno, honen sensibilidadea da, zorroztu behar duena. Nola esaten den erderaz, nola esaten den euskeraz. Eta konparatu eta ikusi, eta begiratu diferentea dela, hemen nola trukon bat bilatu gogoratzeko, keiuren bat egin gaiz esaten danean gogoratzeko gola etzala, modu asko daude zuzenketak bultzatu alizateko, zuzentasuna bultzatu alizateko elkarrizketetan ere. Eta bat ez ere gero idaztean, eta idaztean galderak, problemak eta azalpenak. Azalpenak ere oso importantea da idaztea, zuzentasunak gauza batzuk ezakizu nola egin ez espadakizu zergatik jartzen dugu. Eta lege batzu daude azpian. Eta hori deskubitu daitezke. Zergatik izaten da, ditut, zagarrak hartu ditut, eta ez zagarra, zagarrak hartu dut. Eta erderaz nola zekizna hori. Konparatu ezakegu. Ahi ba, ez esaten da, he cogido manzanas. Y he cogido una manzana, he cogido no cambia para nada. Eta euskera ez bai, ara, ara, ara. Zein adinetatik egin daiteke hausnarketa hau? Hau da gramatika. Zein adinetatik egin daiteke hau? Behatzi urtekin? Ba, ez da? Zeirekin nire bai izan gomenten. Konturatzeko. Osa, gainean antikoa jarri. Ara, hor dago. Izkuntza opakatu betzen zain hori. Ez dut izan garden. Ez dut ja desagertu. espalego bezala. bueno, konpresiotasunak, eh, adik izango naiz, eh, orain, alde, konpresiotasunak, konpresiotasunak, zer pentsatzearekin dauka ikusi du. Ka, konpresiotas, konpresiotasunez hitz egiteko gaizara izkuntza batez, ba, pentsamenduari, pentsamenduaren konplexua entrenatua badaukazu, simplekerietan beti kopiatzen espazabiltz, beti errepikatzen espazabiltza, ze nik uzet eskolan egiten dugun, eskola tradizional, eh, tradizional, tradizioak gauza hon bat zuzera badale, baina kopiatzearen, errepikatzearen, egia eta eredua hemen dago eta gauza berdin egitearen kontuari hain ematen dio garantzea ze, ez zabatu egiten dituela beste posibilitatea, aldatzeko, sortzeko posibilitatea. Eta hori bai, ezin daite, horrekin ezin daiteke pentsatzen ikasi. Konpresotasunak dakar, pentsamendu konpresuare bide ematea, baina pentsamendu konpresioak, ikusiko duguna ez. Konpresio tesuna, Kongresazen dako nakartzen gaitu. Pentsatzeko daukagun bigarren, bigarren kompetentzia. Honek dio, ikasteko eta lan egiteko oiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea eta ikasitakoa mobilizatzea. Eta beste dut ez gora dut eramatea, norberaren ikaskuntza modu autonoman Hori da, egin behar duguna, guk dan egin behar duguna, ikasteko eta lan egiteko oiturak garatzea ikasen gana. Ikasteko estrategiak eta pentsamentu zorrota izatea. Bat, ikas, gu gizan behar du pentsamentu zorrota izateko, adalka ba, hori, da. No. Eta, <laughs> saiatzen gara izatea. Horrela. Zer egin daiteke horreta Zer, gauza asko egin daitezke, eta hemen, hemen, nire arriskoa. Olako txaldi baten arriskoa da nahetzako beti, zerrendak egitea. Zerrendak ez dut ez Zerrendak, eh, larritu egiten dute. Ez zaitu uste larritu nahi. Nahi nuke, alako adibide izako pauta bat zuen, ez, ez? Hau da, aurrezkuntzatik eta ez dakit nuen zarte egin daitezke konparaketa. Antzeko tasunak eta aldea agilatu. Bai? Umeak konparatzen jarri, konparatzen bi panpin. Txakurra, ondo bi txakurtxo. Edo, nik zatua eta eta txakurra. Edo ostoa, osto diferenteak. Zain, mila gauza direk ezin, konparatu. Konparatzeak zer, zer dakar? Dakar begiratas zorroztea, detaileekin konturatzen oitzea, ad, zentratzea, eta aldeak, aldeak izendatzen ikasi behar ez honek danak iztegi eskatzen du. Horda, ez jarri ikaslea konparatzen, alboan ez paukazu, alboan tresneria hori egiten laguntzen. Konparatzen baduzu, berra da, zer zer bainoago, ez dakit zerago izango da, txikiago, ederrago, politago, handiago, bai? Orduan, konparaketak badakar, izkuntza atzean. Dana dakar, pentsamenduaren jokabide bakoitzak badauka bere isla linguistikoa. Eta hori da dura zaikuna bata eta bestea lotuta doaz, eta bata lantzen denean bestea lan dira. Matematikatan basabiz, edo natur zintzitan basabiz. Horxe da, zu irakaslea zarela, izkuntzaren irakaslea zarela. Kauzak eta ondorioak asmatu, erlazunak, Hipotesia asmatu. Hau, gauza hauek, kauzak eta ondorioak bilatzea, erlazunatzea, hipoteziak asmatzea, dira. Zer gertatuko litzateke, hau joko hau oso polita da. Asko usatzen zaio, nire txikitatik. Zer gertatuko litzateke, Hemen dut, hilabete batean gabe euria ingo gabe. Zer gertatuko litzateke, etxetik emendik atera eta gaua balitz. Zer gertatuko litzateke, edo zer, eta az gaitezen hipotetizatzen. Eta li, kontura zaitezten izan, zongo gineateke, bai, egingo, luke, izkuntzaren forma nondik ateratzen dira. Olako goberatetik ateratzen dira. Hau da, hipotetizatzeko behar dugu hipotezietarako hizkuntzak dituen tresna. Eta horiek prestatuta aurkigatu ditugu alako gauza proposatzen ditugunean. Pentsatzen irakastea, ba, hau da, jabaitu daitezke. Informazioa zailkatzen eta bilatzen. Bueno, horrekoan, txorreta bat eman duzuet, eta hemen nire zerrenda, eta duzuet. E, niretzako, laburpen, laburtzen eta zabaltzen, zabaltzea, zabaltzea ez oso gutxe egiten da eskoletan, oso kuriosa da. Eta nik uste dut gauzak, aldrebez hasita, etekin handia bat dutela. Hasiko bagina. Mikel mutikoa da esalditik eta hori zabatzera jungo bagina, zer gehiago zan dezakegu. Eta hori da, jongo gineateke zabatzen zabatzen mitikoa da ez zan eh, dezaket, eh, a ber, Payaso nik eh? Eta, aziko minateke, zabatzen, zabatzen. Eta, orduan, urtik azkintezke laburrean, eta laburrean zer izango benuke. Horako prozesuak dire, pentsamendu prozesuak, hori da pentsamendu azo Eta hori dozein irakazek egiten du, egin dezake, sistematikoki edozein materiatan. Importante da, hau egitean, konstiente izan dadila, hizkuntza dagoela hor, eta hizkuntza lantzen, lantzeko tresneria prestatuik uki behar Proposamen interesgarriak egin ditzak egin dut, e, eh, zerian eh, eskola baten, eh, eh bai, bai, Eskola txiki baten, egiten dute, adibidez, gaztelera egiteko, gaztelera ikasteko, umeek eta gurasoen artean, e, eh, umeen eta gurasoen artean, alako definizioen e, lehiaketa. Definizioen lehiaketa. Eta definizioak, telebista nozio programatara datzen da, definizio amate eta eskola nolako lehiaketak ere egin intezkia. Ze oso eskola serio da dauzkagu, ez da, ez bestu nahi, eh? baina olako gauza, oso erakargarria dira, eta definizioa da oso gauza garrantzitsua. Eta izkiziaren txekoa dira oso gauza garrantzitsua. Ba, ez Ondan, oroa, egiteko agai eta eskuntzaren gura definitzea, testua kanalizia. Ah, hemen hau zen da. Testua, literatura eta bestia. Niretzako, eh, eh, harrituta konturatu naiz, zaila dala, eh, topatze pertsona mm, dakiena, adin bateko aia, eh? Literatura testo baten, zarrera non, problema non dagoen, engainua, engainua, non dagoen engainua, traizioa, Hau da, historio baten agertzen dago momentu bat, non aholkua dagoen, non raizioa dagoen, non laguntza dagoen, non, bai? Hau da, testo bat zatikatzea gertakizunen arabera, eh? testo narratiboa zaitez, gertakizunen arabera zatikatzea. Eta zati baku izena jartzea, oso, eta izen jarriko benioken ez oso lan interesgarria da analitzi lana da, lana literaturarekin, eta literatura bezala ba, gauza asko. Irakurtzen loturak identifikatzea, loturak identifikatzea gramatika o irakurketarekin dago lotuta. Bueno, ikusten dozu hemen gauza asko, ez ez ez dira ez ez ez ez no, Eh, esan nahi dut. Hemen, importantena da, deskubrimentua, matematiko pentsamenduarekin, importantena da, deskubrimentu sensazioa, plazera, jakitearen plazera sustatzea. Eta jakitearen plazera sustatzeko, eh, izkuntza lagun zenditzea. Eta ez da baino, hau da mereziduna. Hau da, mm, benetan, mm, lortu beharko genukeena oroa aurra aurra pasatuko gara zenik nahi du dena da oroar oroar bitaz gogoza aurrak gara bai ez hola hola ez ez dena gara bat eguera guztietan, gai guztietan generoan anitz eta guztietan proposamen interesgarriak egin Interesgarria interesgarriak errebezatik egiten jogon proposamenak Begira, gehiegi, gehiegi, gehiegi, gehiegi, gehiegi, jarraitzen da horri zorri liburuak eskola. Gehiegi, egi, egi, egi, egi, egi, eta hori da seinale, eta hau, eh, eh, esaten duan larik, ondo bat izera harina izan esaten. Irakasak elkartu egiten dira gauzak adosteko, eta adostu, adostu egiten dute, hogeita saspitik, hogeita amairura egingo dugula azte honetan. Hori ez da planifikazioa eta bueltak eman behar dizkegu, eta, eta gure, gure lanbidea gaitu nik uste dut e, estimo handia hoa gure buruaz estimo handia hoa. Edo esaten duena, ez, espiritu kritiko asko liburutara, eta liburuk ere bitzen bai ditu bezan, honek ez du balio, hau txarra da honen eta honen gatik. Importanteena non dago, hemen bilatzen ari izena non dago. Zan nahi dut, eh, praktiketako ikasleak egiten dut. Eskoletara doa zela eta sarri askotan hori dugu zen. Irakasek ez, zer, nire tokatzen zait, ez ikasgai, ez hitz, iburuan Ez da posible ez da posible. Honen beste aparato izan, honen beste proiektu egiten gauza, eta gero ez izatea, nik liburuak egiten ditu, ni badak nola egiten du liburua. bat. Liburuak egiten dituzu zeruan zaudela, inun ez zaudela, inun ez ez duzula errepresentatzen benetan nori norentzako zein egoeratan zein numeri emango diozun. Da proposamen bat, proposamen horiek apurtzeko, aprobetsatzeko, txikitzeko egina dira. Eta hori da gure lana. Bueno, ba, hori, pentsatzeko hori, hori da kontu garantzatzua. Bestea da hau. Oroa, abinaiz, orain izkatari pentsamenduarena eh, borontzen denbora menbora eh, gitzea da. E, eh, Oroak, nik uste dut, pentsatzeak lana da Oso interesgarria da, platzera handiak ematen dut, baina astiro egin behar da. Denbora hori behar da pentsatzeko. Beste lan miselanean jausten gara berriz ere. Hemen dipizkabatan, dipizkabatan, dipizkabatan, dana bete, kuadernoak bete, gurasoak, gurasoak, gurasoak, e, zerak, e, pagatu dituzte, gurak eta kuadernoak betetan egin mituzte. Nola da posible. Ze profesionala gara baina. Ez da posible. Hori zineketanak. Hori zineketanak. Gu gara da Gurasoak Gura zoak ez zerrez. Gura izango diegu gu zer den eta zergatik den hori egin duguna. Eta zergatik ez dugun egin gau eta zergatik egin dugun bestia. Esplikazioak sortiztien. Baina ez euren iritzia gu betedea. Horretan. Gure lanak gu gara nor gure lanak. Gu dakiru zergatik hau ez dugun egin dugun. Hau ezi, ez, ulertzen da zein den planteamentua. Ba, hori. Hora, denbora eskatzen du. Berra da, hilebete gara ikasgai baten, zaki, ikasgai proiektu baten. Ze, pen, adibidez, itzegiteak, itzegiten ikasteak, zer esan pentsatzeak denbora da du. Denbora asko, luzia. Egon behar duzu nola esan, zer esan, nola ordenatu, eta hori da esatea. Olako itzaldiak nahiz da gero ateratzen dira, ateratzen diren bezala, ordu asko da Gure unien lanak ere bai. Claro, taldean pentsatu behar dut, ez tabai eta ez tabai da horrek dauka garrantzia. Orduan gure, gure denbora eta antolamendua ondo planifikatu beharko ditugu, eta ez beti berberak erabili, ez beti ume berberak berberekin, ez beti... unik uste gure posizioak aldatu eta dinamika aldatuta asko irabaziko gure. Bueno, eta hizkuntza opakatu, hau ira idan nagusia. Hizkuntza hor dagoela da guztian, baina agerian utzi. Agerian utzi izan nahi dut, helburuak hemen jartzen baditu honetan ikasi nahi duguna. Hau eta ikasgai honetan izkuntza ikasi nahi duguna, hau Ikasi nahi ditugu bi gauza, ez bakarrik matematikako hau edo natur zientzietako hau. Eta hori arbelean balego, edo nonbaiten balego, asko ez ere interesgarria da ez. Ez dut kontrolpean ekipo Bueno, beste azkeneko ideia nagusia pentsamenduarekin lotuta eta dauka zerikusirik ikusirik eh, aldamiaia erekin. Aldamiaia aldamiaiaren modu bat da ahos pentsatzea. Eta aur horan guk pentsatzen duguna, ai, adibidez, ez dut ulertzen, hau ez dut ulertzen, zekat? No, irakasleak, guk irakasleok oso antzeslaria gara, ez, ez, ez zarete. Ba, gara, bai, bai, lana, lana hori da, irakasle hon bat, irakasle honak, antzeste duten du, antzeste duten du, josuz gaur, pasatu zartan, ez dakitzu, eh? Edo, eh, nire, aurrezkintzako irakasleak asko ditzen. Ah, zer eh, bai. horren ezagerazioz, ezagerazioz gabe ere antzerkian gabitza. Eta antzeste importante bat da, barruan dara maguna kaleratzea. Zer, ai, ba, ai, ba, ber, ber, ber, ber, ber, honek zer dira, ez dut, piperko, ulertu zoze, ez dut ulertu, berriz egitakuriko dut, abe. Ah, bai, ah, orduan, bai, Oda, ahos goran, kanporatu, barrutik pentsatzen duzuna, edo izan duzun ulertze mekanismoa, umeik ezakite gure eta ze pasatzen den, zeratik milago gure dana ulertzen dugu eta eurek ez. Eta zer egiten dugun guk ulertzen ez dugunean, hori zira jakin behar dutena, hori da kaderatu behar duguna, hori da esplikatu behar duguna. Eta horako, barne mundua, noberaren barne mundua kanporatzean, barne mundua daukatela konturatuko dira eurek oso gauza importantea. Eta barne mundu horretan, alako, bizita zenduak egin dut uste gero eta handiago. Pentsamentu areagutuko da, hola, jokabide horren bidez. Bueno, ikusi duzu ez dago zerrenda eman zidan. Ez noban gaitea. Dioz, eta honekin zede monta egiten. Nola egiten, nobera bakarrik, nobera bakarrik, edo alkarrekin egin dezake guztu. nik uste hori, eta, eta nik uste, bide bakarra, dala bakarrik ez egotea. Ba, gure eskolak ez direlako noberen da nahi lekua. Noberen, ni neu, nero, nero, nero, nero, buruarekin, baiztik eta kolektibo ki, eraikitako zentzuzko herriko instituzioik importante Bai, bai, hortik, gure eskuetatik ateako da, gero. Eta horregatik, hain ez importantea, taldeak zintzunatu da. Eta badakit ez erresa izaten, eta badakit irabira dauzkagula da lanetan. Baina, lanak, eskatzen du, elkarren artean, gauzak adostean. Eta bada netzako printzipio oso garrantzitsua. Eta da, inork bere burua askotzat badauka, az burua apaltzen, bizkatxo bat, mesedez. Az burua apaltzen. Hemen, askarrenak ere, hankasatzen dugu onasin. Eta, dio, hankasatzen dugu, gurea dalako oso lan zain, da momentu bakoitzean asmatu garrosulako nola erantzun honi ari besteari. egoera aldatu dute dira demora guztian, eta da ona eta eta datorrena denbora guztien egon gara berritzen berritzen berritzen bai beraz adostu behar ditugu lanetzako talde lana da hortan fundamentala elkarri eta hau momentu honetan eta espaldiko kontua da elkarrekin elkarrekin elkartu elkartu elkarren lanak benetako lanak, benetako lanak komunikatzeko, komentatzeko, estabairatzeko oso importantea da. Modu asko daude, materialetatik hasita, materialetatik hasita, nik egin dudana, no? nire hume lanatak, galdetu bie lanatak egin dudana, edo eta nire zer egiten dudan uneekin nagoenean klasi, bideo hartuta erakutsiko. Eta hau oso gauza, oso gauza interesgarria da. Os noberen burua ikustea oso gauza interesgarria da eta eztabaidatzea eta adostea. Ze kontu hau da adosteko. Jokabide batzuentzat bateratzen jateko. Bateratzen jateko iristiak ere eskolak batera ditzan. Antzera batera jokar ezagun eta iristian zerakoak izan ditzan. Jo, helburua den artean adostea nola jokatu ikasleei pentsarazteko eta mintzarazteko. Hau gururatzen zaitan, adibidez, zirakurketaren Ba, Pentsarazteko eta mintzarazteko zer egiten dugu. Zuzentzeko zer, irakurtzen irakasteko zer. Adibidez, oso gauza egiten ez gara egatzen dira. Duela gutxi, eh, bat baukat eskola baten, hiru eskolatako jendeak, eh, elkartzen, elkarri erakusteko, hauskoan nola egiten duten. Ahoskoak, ahoskoak zei momentutan, norma, aukeratu dituzte adibidez, az, e, e, ikasgaien aziera. Ez gizan berri, ikasgaien aziera, ikasgaien bukara. Ebal bat zera eh? Nola, bueno, eta hor, izugarri gauza interes garriak ari dut. Gauza bera, e, irakurketarekin. Adik egin eban, bez eskola bat egin eban, proposatu nien eta pilo bat ziren. Alkarren alkarri erakutsi nola irakurtzen zuten umeekin, nola irakurtzen zioten umeei, erzieten umeei. zela egiten zuten ipuinen irakurketa. Ipuinen irakurketak ematen du askorako, askatik. Ze demontretu ipuia hartzen duzun, euskegi asko dago ipuinetan. Irizpideri badugu, Zortuko da gauza, ez ezagun hor gaita. Eta bestea da, nola egiten duzu irakurketa zer baloratzen duzu, zer zer balora egiten bai, eta hor oso begirada diferente sortzen dira eta asko ikasten da elkarrengan. Beraz, elkarri begiran begirunez begiratu, hori da baldintza. Elkarren lana, elkarren lana ba errespetu handiz tratatu begirada zorrozteko eta iliskideak ere egitzeko. Teoria dako, nik adatuko nizuek eh, zein den irakurri duzuen azken aldizkari profesionala, non irakurri duzu ba, azken anez edo? pentsa ez ala azken irakurri profesionala. Hau da gure, niretzako bada pentsatzeko, eh? E, gauza askotan lan handia daukagu, baina niretzako gauza importante ez diren lan handian ari gara denbora galtzen. Benetan, profesioa gure lanbide amerikuek eguneroko egunero egunero beren eh, lanbideko aldizkariak irakurtzen. Guk ez aldizkari dut ez dakit. Ezagutzen dugu. Ba, hau hau bada, zerrilla, eh? Entzako hau zerrilla. Eta hau bada begiratzeko. Eskoletan badago dirua sartzen da eskolan zikiran jaso dagoen aldizkaria. Aldizkariak Ze hor eredua dira, hor pentsamentua dago, hor bada zerbait sustatzeko, bueno, ba hor, elkarren artean ez hobetzen ideak eraiki, hau da, bizirik egon, bizirik egon. Nik uste bestelan, jubilatuko gara eta aspertuta gure Eta hori gerta ez dadin, ba, pizka bat muitu. Hale, eskerrik